今天我录段视频要吐槽一下，别关啊！Hello，大家好，欢迎你收看这期 HBW 欧式泰拳，我是你们的 H 导师韩博维。最近录了好多解说，因为疫情期间，希望你们的技战术能提升。但是呢，很多网友犯了一毛病，就是大家从众心理，喜欢看那些大牌选手的比赛，十年前波球或者安吉萨瓦这些选手，但是。 你们从他们的身上这种复杂的比赛里面，你们学不到东西。你们在评论区没有那么多人说出特别精彩的留言或者那种感悟性的，很多大家都看个热闹，你怎么能提升呢？我有的时候是被逼无奈，我才放出一些像比如说安迪萨瓦和波球一番战这个比赛，因为这一番战比赛里边蕴含了太多，它没有那么精彩，它一单场比赛里面没有那么多精彩。实际就是比如说安迪萨瓦，因为安迪萨瓦和波球晚上车，他当天晚上是一个车轮战。 安迪萨瓦非常轻松的打到最后一轮了，但播球是非常艰难的，明白吗？所以最后两个人血量不一样，而且一番战里边播球单没有跟安迪萨瓦打过，所以说担心安迪萨瓦的拳或重或者说攻势猛，所以说采用了这种稍微的游走式的打法。所以说在这种高水平对决的情况下，他已经放弃了以前原有的打法了。 你学不到东西的，这么高的水平，他们已经做了很多变化了。这是你吸收他的经验之后，你在你的实际实战中，你根本就遇不到这种对手。这是一二这种比赛，你根本就很多人就根本就看不懂。还有就是波那，因为他不是一个单独的故事，波球跟安迪萨瓦二番战的时候，波球直接就硬干了，因为他发现安迪萨瓦没有他想象那么强大，反而直接给安迪萨瓦 KO 了，明白吗？ 呃，那反而我给你们解说的一些比赛啊，比如说我最近讲的乔丹这个选手这个系列里面，其实真的你们能学到特别多东西，但是点击量就特别低，所以这让我特别难受的。我给你们真正看那些能提升你的，因为百分之九十爱好者和运动员在中国的都是看这种比赛，这种打法是最适合你的。那乔丹他就是一个欧式打法里边属于一种硬核的，跟你硬拼的，他不后退的，他没有后退。 呃，但是就是他这种简单的打法，再配上他复杂的组合，这种技术多变性，才写才让他。你想想，我解说了他和木村的打木村的比赛，他给木村 K O 了。他和野如证明的比赛，野如证明的这个技术比他细腻多了，但是呢，赢不了他。在这个过程中，你无论看野如证明，你也能学会野如证明的一些技术，还有他的一些打法，他如何幸存下来没有被 K O，乔丹是如何去硬顶着去打。 包括在乔丹最后和阿拉佐夫的对阵，他为什么被 KO？他怎么被 KO？这种战术的局限性你也了解了。但是就是这种战术，你用了，你遇不到阿拉佐夫这种选手呢。所以这种比赛才是你你真正能学到东西的，又简单又容易学，你又能看懂。包括之后呢，我会放像呃城户康裕日本的一个选手，他是一个特别有一些呃就是战术战术。 策略特别棒，而且有很多这种假动作，或者说偷袭的动作，不像偷袭啊，这不是人品的问题，就是他是类似一种特殊的打击，他会趁他会给你设陷阱，完了你越陷越深，他一个转身拳把你莫名其妙的 KO 了。像这个选手他面他是一个分数也就六十五分七十分的选手，那比如说阿拉索夫可能是一个八九十分的选手，那乘务康利怎么在这场比赛？ 没有被 KO，还实现了打了阿拉佐夫一个读秒，在这里边儿你们能学会很多保命的技巧。他们没有那么大的名气，但是这是你值得学习的。包括之后我会让你看城户康裕和佐藤佳阳在一个实战里的表现，因为这个实战里面你们能学到说实战里边我们应该用什么样的力量。实战中就跟比赛不一样，很多人看比赛就拿比赛的方式打实战去，不是这样，的，人实战中都不用吸的。 实战中你得带护膝，你没护膝不用膝。而且实战的时候往往是腿比拳多的，拳都不怎么发力的，所以你们才能真正学到东西。我不希望做一个说是有很多人看我，然后呢看我韩博威在解说讲这些东西或者教教东西，每个人都看个热闹，然后每天就走在街上就就跟傻子一样，然后呢到拳馆还不会打，然后每天都冒充键盘侠，这不是我想要的。我希望你能学到东西。 好吧，我再次强调，这些解说凡是没名气选手，我给你放出来的都是我精心设计过的。不要老逼我去解说这些，就是这些特别低俗的东西。我不是特别想解说，有的时候没有办法，对吧？也也要获取一些流量。也别再问我一龙跟景亮之间的比赛了，这不一样的，明白吗？张张飞和战神谁厉害？ 你你不要拿拿拿这个东西去衡量，这不是这个逻辑。在直播中每天都问，每天都讲，然后咱们一定就是在疫情期间，一个是看解说，还一个是看教程，还有一个是很重要，每天晚上要看我们的直播。在直播里边，一定一起锻炼。现在是七点，对吧？直播的这个时间还有平台在哪几个平台都在我们各个平台，每周日都会发布，你去看一下啊课表。 还有每天锻炼内容，我们不是嘴炮，我不让你看我直播给我打字送花，我不需要，我需要你看着直播跟我一起练，好吧，就是这样，感谢你们收看，希望希望大家保重。